Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Uzivathini vek lo namhlanje senza i-logo yabo. So asiqale enye chapter this time sasenzeni i-logo for ngama alphabet yabo. Yeah, soqala ngo A because unokuqala ngithi senza three samples nje a asimple alula. Eh like igama lakhe liqala ngo A or i-brand yakho or something like perimeter uh, stay tuned or ufuna ukubona ama-tactics stay tuned yabo ya uvatinveg lo ohamba no-expero camino ya iwallpaper yethu le enhle ya yabo kube mnandi kube mtshotsho i hope uze-enjoya nama-tactics akhona nama-files akhona ungawadownloada kwiwebsayithi yethu ethi www expero camino co za uzothi shop ipage lethu le-shop then-ke uzoyidownload anything ufuna uyidownload ehamba namavidiyo asani ikhona yabo singachithi isikhathi asingene kuyona i-adobe illustrator yes because sizosebenza ngayo this time ya kube mnandi uzomntshotsho u-easy if u-enjoyile or uyibona ama-tactics uthanda i-movement yethu please share recommend, tshela abangani abangani batshela abangani kube mnandi kube mtshotsho sijoyine i-movement nje kube phambili okay let's sicreate ile ntuzane sithi a logo design yabo so <clears throat> yeah sasoyiqamba nayo but le i think i-right esilinde ivuleke bla sivulekile yabo uh, let's type in u-a okay this type a all right that's funu a2 lo a2 sofunayo kumele ube nelentuzana nekhona la yabo ungashipheki kanje yabo ube ne cija khona yes uh sami sobheka ilentuzana yiphi esingayisebenzisa eh khona ithiwa u-ace yeah i think le right bese ileje encane bese si anzume ah yeah i think right asithini right click eh create outlines mm kana ama shape ethu angalokho esidida sithini control r vezi ruler la yabo then sidrage to la yabo sidrage la yabo yeah for now asike se yeah because kumele sisuse lokho kulakuphakathi first before siqhube ne movement yethu yabo yeah, lo line asenzeni ube white for now sakususi but sa remove le bar ebakhona la e-center okay uh sipresseni la eh siphumeni lesi mhlambe mama mama la something kanje and you press alt and then you press la we anchor uh, eh, let's say press uh, maybe la yabo not la maybe something closer yabo uh, eh, sitting okay let's press a la sitting i then press a la yabo something here nje but sike uh, eh, i think sadinge ama adjustment amancane si increase la at least nje ingabaleki kwi shape yethu yabo yeah something kanje so le shape le ingabaleki kakhulu kule shape yabo kube into nje ethi uba kusanda kuba closer lo ngalendlela le yeah then alright siduplicate le asiye la kuleya if ungekho layer showcase awukho la uleya kuwena maybe ungawuthola kule ndawo if ungekho la then uzoya ku view i mean ku windows eh press u layer yabo if uthikekile which means usamsam la yabo if antikile melu thike or press F7 yabo ya kuzovela maybe la because since i-remove sawubeka la sisebenza sisebenza ngawo kakhulu into mm, esizoyenza la si-duplicator le path le phezulu eh sibeke ezansi then sipress u-i sipresse nje la kwi-background yethu ithi wala bese ngiyokubone lutho for now if uzothi shift alto then unikhize la uzobona i-difference yabo eyenzekalayo ya something ekanje ya it seems like it's more difficult but ke nizobona i-easy ilula yabo then sihighlighta konke after sihighlightile alright siqala ngakuphi ke sizela ku shape builder tools o shift m pressa khona alright siyaqala manje siya minaza ke manje susa lokho esingakudingi yabo njengalokho asikudingi sikususe yabo ngalokho asikudingi yabo lokho kukahle kahle indane white asikudingi yabo yabo but lo somsusa yenye indlela naloyo simdingi naloyo simdingi yabo ya into yethi ikanje for now ukuthi sibheke senze ama-correction yabo because sidinga into e-perfect la okay then sipressa la ku-black khona sithi wala no okay because zizoba more difficult asiklikhe la esensor sipressa la sipressa lo yabo then shifter to the right side then siza la delete lokhu asikudingi then siyaqhubeka ne movement yethu yabo eh sipressa build qale sipresse la it's highlights yeah then yeah this yeah siyahighlighta lokho sifune sithi kuhlangane ya into kanje sidingayo asipresseni u-i size la okay sipresseni u-i size la ya le ilogo yethu scritta da Daleia Sicilian ruler yabo sithi ruler ruler ruler then lama guidelines ethu siyawafaka ku-ruler siwabeka la below siwalokhe le eh, ilogo yethu kuqala sithini one uh, eh, no it's ones one simple logo yabo then sesikhreatha eyesibili ilogo manje le sesiqedile noma singa-antika uh, ah. before unga-play around with colors uh, la ube umunye ukhala nala ube umunye ukhala but for now sodlala ngo-solid color as ublack yabo sithini antique or oh, before asithini safe kuze ingasilahlekile if mhlambe kuba nenkinga ye-low shading ezela i-south africa sine-low shading yabo ya sisave then sesicreate-a ilogo yesibili or oh, manje sodlala nge sothi start tools la then siyoklikha then uklikha la usebenza khona la uchuza u3 yabo because senza i-triangle yabo something ekanje then siza la kumele sirotate lo mase upress ushift kani izohamba kahle belilingane something ekanje mm, siza la sikekile la ku-background yethu then siza la make sure lo siyamsusa ilentuzana i-stroke uh, sidila no-whites so pressa la around la ngaphandle yabo then sipresse la ngapha ngapha ngaphandle futhi but sipressing kanje something ekanje for now sishiya kanje then siza la sipresse la ngaphandle sipresse la mm, esifunayo lesu kuba big kakhona akube ngala esimuveni lo at least uba yeah something kanje then bese kanje si-highlight-a konke lokhu esingakufuni sikusakususa oku-white ngalokhu ku-right asikufuni nalokhu ku-right asikufuni siyazoom again nalokhu asikufuni yabo yes that's a simple ilokhu yethu le yabo alright eh, kunjalo uh, then sithi uh, eh, to sample log yabo then for now asi-untick-e sobuye si-align-e kahle alright then senza third option yabo since senza 3 senza i-third option now mm, siza la then sipressa u-3 make sure u-3 la uh, ah, la, la, la, la, la. It's, this is okay then press la select tools wakho then press u shift before umove something kanje sithina nje phela so ngibe align nje sibive manual kanje u shift bungawudedeli siyawudedela manje because uqedile yabo le is just a frame yabo asizeni la asizeni la sidweba something eka so but la asintsheni omunye ukhala let's choose nje something like any color yabo so fixa later so ubeke eceleni siya duplicator let's see no uh, no uh, sorry let's move it again ezimeni kancane yeah i think okay let's duplicate uh, right click uh, transform uh, reflect density copy and then the mover to the right something kanje then smoother low uh, little bit let's zoom in again uh, yes let's move in footer again yes let's move in footer again yes let's move for let's say uh, nah, nah. let's move in footer again yokugcina yeah then le asimuve kanje eh, so so yeah then asithathe lesibeke eceleni siyehlise and sizosebenza ngayo simuva from la yebo uh, i think we are done before yes we are done siremove le sesiqedile simuva nale uh, simuva nale yabo so into yethu ikanje esinayo yabo alright mm, lo black asiwudelete manje asikuhighlighte konke uh, asipress shape builder tools wethu or control m uh, uh, shift m yabo asidilithe lokhu ngaphandle first kanti ningaconfuseki sisale ne-triangle kanje after kusele kanje so muva lo asimfuni uh simuve konke lokhu ayidinge sikufuni yabo something ekanje yabo but let's just say back sibone let's play around you know what's moving straight so unento ekanje since unento ekanje let's highlight konke yabo because maningi ama layers swahlanganiseni konke all right kube into eyisolid nje see yes so maybe we and express then espresso control i espresso i yes yabo manje sipressa konke mm. si-minimize nje si-minimize maybe kanje uh, sinento ekanje si-untick-e amarula yabo sinamalogo ethu akanje yabo so it's up to you ukuthi you play around with colors uh, for example okay let's save qala lama file ethu lama file ethu uzowa download ya download ke ungadownload iwebsayithi yethu explorocamino.co.za forward slash eh, shop or vatinvec.com kulama website awu2 if uyibuka ku YouTube uzoyithola ku description yonke information yakhona udownload kanjani kephi yabo uh eh, yeah ama logics lawo for now uh let's play around with colors lo asimshintsheni to maybe yabo just for roughly yabo sikho lakhe lakhe lakhe lakhe yabo something like yabo wena uthi bapokhala abaright ungabashintsha yabo mm, let's say la ngifuna green yabo la maybe ngifuna say green yabo it's up to you yabo la ungabashintsha ngendlela yakho ya is customize ungayidownload nje uyishintshele wonke ama files akhona yabo ya and saqedile okay let's choose u black yabo for i default yethu yabo sikansikhe lo asizeni as7 1 by 1 le bese rename is 3 sample log siqale ngale yokuqala mm, sithi save and then sithi export uh, sithi ngwane ekuqaleni so asiboneni ukuthi uh, before senze asimuveni asiphi igama yabo asingeni ku browser siseshe nje igama eh, nje ah, eliqala ngo-a yabo ah, okay before asibe creative sakhene lesi gama sithini sithini amahle 惜。See, uh, okay, but let's play around with uh, e, e, any font. Maybe capital letters. the same hair okay so it's in nail nails nail no capital letters no it's in nails studio yabo yeah like at them abo so yonke into kumele ibonakale ihlala kanjani egcineni yabo yeah then it's minimize again if you are so coalition if you attack is aligned no sorry this grouping no can so also align others yeah. that's not a weird right? oh instead of amahle ngithi amehle but vese sorry bese i-demo don't need ube yonke into ibe professional yabo but even the i-demo something kanje nge-save ilogo yethu yokuqala hey excuse save uh, as export to npg uh, J, uh, jpeg okay ne siyiqambe alright asithini fin constructive yeah? construction I'm not sure ispelling sakhona construction uthi uh, no wrong la uyu no construction construction construction 18 who writes manje yabo let's minimize nje eh? sibeke la la siyakhuphula ke something ekanje eh? let's lokhu sithi create new layer okay lo bese ngaka uh, group siya groupa then siya ayilana kanje so lokhu eh? sibile let's sithi file sithi exports then save as shintsheni uthula because yesibili yabo yalesathu siqamba sithini soyiqamba sithi soyiqamba sithi eh eh eh, eh eh eh eh eh eh okay they say okay I'm ama keep doing uh, let's see let's see let's see Tennessee. Ace. Uh, eh, let's say quality clothing yabo uh, eh, quality quality quality clothing yabo let's minimize to size wakhona say including including i-id yakhe leyo ngibiyelelayo ah, kunenye i-project yesikole beyenza is about quality clothing yabo so eh angimenzela yona like mm, two weeks back so uyanekwaza nalo gama that's why ngikhumbule ulisebenzisa as kwakwi yeah something like assignment yesikole yabo eyonke into e-really e-, <clears throat> but yena-ke sasingekho lo-ace yabo kwakele igama besilisebenzisa but before elisebenziswa ebhale quality clothing wabuyiselwa emuva no awukade create igama if usethi usathi quality clothing eh ligama lakhe liyashoda liphi igama yabo because zonke ama-branding ama-quality clothing but in different ways yabo uh eh, wasigcine sesemsibongo sakhe yabo let's save futhi ezithathu-ke eh le package ihamba nalama logo nama full setup akhona yes wo3 wabona yeah then manje mele save onke lawa and then press there siseyala press le asiyazona kuyiphi si-align trendy? Eh. No. Why? So yona i-packages le ehamba eh, nalama logo. So ungayithatha noma iyiphi uyisebenzise eh? yabo uyi-download uyisebenzise yabo asisave bese siyakhansela siyaphuma asiboneni-ke ukuthi iba njani-ke manje if sivuleni i-adobe photoshop so siyifaka kwi-mockup manje enayo including kule package le yalama logo ungayidownloada nawe uyisebenzise ngokwakho yeah Ah, let's see, let's wait, let's wait, let's wait, let's wait, let's wait. Uh, ah, Suleni. uh, eh, sithatheni ama-loggates lawo besiwenza siwaphose khona la siwanwebe nje until afithe grand yabo something ekanje uh -oh. okay it's fine dots ungakutrigeko wonke i mean uh, I, i thought i, I can do save save siyibone ukuthi ibanjani-ke kwi-mockup usuyipresenta yabo suyipresenta suyipresenta yabo qukile konke and show enter asadrage konke siwabeke noma ila yabo ibona le ile something kanje asibukeni enye-ke uthi ibanjani-ke yebo so wonke lawo nabonayo yonke lento eniyibonayo nale setup include kuyona le package ungayidownloada i hope ukuthi niyayithanda if niyayithanda engicelayo nje subscribe ushare utshela abangani abangani batshela abangani ukuthi ziyabuya iyona le imoja ke yabo eh singabashintsha ukhala kube abakho because kugcina sokopla yabo i'm not good kokhala kumatch okhala yeah sibhekeni lena ke yabo yeah ya umsebenzi wethu sesiqedile manje ya siyabonga ukuthi uyibukelile ngitsile ufikile ekugcineni le video if wenjekile uyazi kumele wenze njani share subscribe tshena abangani tshena abangani tshena abangani comment usuggest futhi if ufunani yabo senze kanjani yabo ya wonke into esenzayo isikhathi esiningi abantu basineze feedback basuggest something esiyenze esuyibona le wallpaper yethu omunye nje na ayicela ithi hayi cela uku-editha or ya but angisho ukuthi sinonkini bese ngiyacela-ke but nje akube mnandi akube mjojo mina sengiyaphuma